Hello dan Assalamualaikum bersama saya Safwan Kita kembali semula dalam Saf React Hari ini kita akan react Agent Ali Season 3 Episode 3 Ha, pening betul Afal <laughs> Okay, kita apa masa Jomlah kita tengok adakah Dato' Hisham punya VC ni akan berjaya And then apa yang berlaku dekat arena Okay, jom Kita teruskan Oi, buka, buka Tapi kita dah tutup ni bos Ah, siapa kisah? Duit kot Oi, jangan Tantah ha kan? Dah lama aku pun dah cakap komen. Ha. Gaya-gaya orang Cyberaya ni. Oh, laptop. Oh, oh, aku baru nak main game ni. Masuk, masuk. Tahan mereka semua. Okay, ada guard ni. Ha, sudah. Adakah komen akan ditangkap? Oh, ada orang lain. Siapa? Oh, ni geng-geng Uno. Apa ni komen? Main tak ajak. Habis pula lantun. Wah! Komeng pun sama. Tengok Ah, uh, komeng? <laughs> aku dah agak dah. Kaki bedek lah bro. Kan aku dah kata tak ada apa-apa kat sini. Siapa ha. kata? Oh, dia orang cari ni pula barang. Oh, ada bekas bola. Kau dah dapat upgrade dah? Uh, belum. Eh, oh, iyalah dia menang kan. So dia dapat upgrade. Eh, uh, entah. Kau nak upgrade apa? Senjata baru. Ah, oh, Tempat lah. mereka jauh lagi tinggi. Betul betul. Kau pun. Nasib je Markah Rizka kena tolak. Tak ada kira betul nasib pun Rizka. sebenarnya Rizka tu perangai dia memang teruk eh. Oh. Kim datang bagi persembahan. Asal boleh heal ke apa? Ah, okey okey. Alright, so dia akan pergi ambil upgrade dengan si Kim. Ali? Ada ship-ship oh. juga ke? Aku tak tak tak aku tak, tak rasa. Oh. Kau pun nak pergi bilik upgrade ke? Hmm. Dah. Oh oh. Alamak. What is this? Two ship. Diorang cari ni lah baki-baki Uno punya ali. Semua ni buang masa. Kenapa kau sibuk sangat nak cari Singko? Uno dah tak ada. Kenapa nak kisah lagi pasal... Ya, sebab Uno dah tak ada. Yelah, sebab, sebab ada orang akan ambil alih. Siapa sebenarnya punca? Kalau betul Siro tu seperti yang kau cakap, aku mesti cari dia. Aku kena... Siro? Kan Singko dan untuk dapatkan Singko, aku kena cari kawan kau yang lain. Oh, Siro. Dia masih perlukan kuli dia. Hmm. Oh, uh, motor. Ada waktu opening tu, oh, spoiler. Ha. Nah, kita tengok upgrade masing-masing. Boleh untuk tambah fungsi pelenyap bunyi pada studio. Oh, silent. Tak dengar. Walaupun dia bentak-entak kaki dia menukar warna gelombang yang ditembak. Oi, jadi rainbow? Tapi apa fungsi dia? Itu upgrade apa? Upgrade untuk Alisha kosmetik. Pula? Oh, Alisha ada bow lah sekarang. Dah, memang betul shot shooter lah. Dia kalau duel dengan apa? Dengan sniper tu mesti best. Woo! So, dah tak ada elastik. Macam mana? Ali nak ambil apa? Ah, uh, apa tu? B, tak ada pilihan dah. Ada lagi. Freeze eh. Okey. Ali. Kamu dah tengok ke semua 450 jenis upgrade 450 satu pun tak kena. Saya nak keluar sekejap. Angka tahu kau rambang mata. Tapi upgrade yang kau pilih ni bukan penentu sama ada kau menang atau tak. Kan boleh, boleh training. lagi benda yang kau pakai kena upgrade sebelum boleh jadi juara arena. Tapi tak boleh takut buat keputusan. Yup, kena teruskan kau juga. Percaya dengan diri kau Ali. Bagus, angka bakar. penting. Kata-kata semangat. Ali memang ada kena orang bagi dia kata-kata semangat. Mama dulu kena pilih upgrade juga ke? Tak tahu nak pilih apa. <laughs> Last dia minta angka yang pilihkan. <laughs> Iya. pastu tu, angka pilih apa? Cermin mata apa tah boleh tengok dalam gelap. Oh, dia daripada situ lah dia apa? Boleh tolong Ali pilih? Buat iris. Ah. Good magnetic techno. Oh, magnetic. Apa yang boleh buat? Ia membolehkan pemakaian. Oh, dia boleh retrieve balik. Ah. Dia punya ni gasing. Dia dia macam Dr. Aaron punya skill lah. Ha. Tapi dalam bentuk suit, bukan helmet. Jaya lari. Baik jadi striker. Ha, datang dah. Rizwan dengan huh? ni kan. Bukan siapa ni? Oh. Stress. Oh, dos dos. Dos stress stress. Stress. stress. Oh, apa kau orang buat kat sini? Nak kutip balik. Apa khabar, Ses? Siete? Kita ada arahan baru. Kamu fikir kamu ada pilihan? Selagi masih hidup, kamu akan terus berkhidmat untuk Numero. Atau Numero. mungkin kamu perlu diingatkan pada mengingkari arahan. Wow, wow, wow, wow. Oh, so itu ada Rizwan? Of course lah Rizwan kan. Uh, kita tahu ni Rizwan sebab helmet. And then tubuh badan pun tahu. Ya, cara fight pun kita tahu. Welcome back! Masih nak jaga tepi kain orang? Kamu dah lupa? Dah buang kan? Jangan terlalu yakin. Ah. Ha. Huh? Dota Akram dah buang dah microbug tu. Let's go! Oh, ada lagi. Hidup lagi nombor 8. Oh, dia dapat kuasa nombor 8 eh. Oh. Rasanya kamu yang terlalu yakin. Wah, Jenny pun dah habis. Kita tahulah tadi kan. Tapi aku tak tahu pula dia sampai macam ni. Dia boleh kawal peluang terakhir untuk berikan kerjasama. Dang! Cinco, kind of badass eh season ni. Yelah, yelah. Woo! Jangan melawan. Baiklah, kalau itu yang kamu mahu. Ah. Dapat kau elektrik. Dia ada Oh dia pun ada kan Apa hmm. microbug tu Semua dapat kembali bersama Semua contaminated dah Oh Tangkaslah pula dia ni Kau tengok tu Kuat defensif dia Oh flashbang dia flashbang dia Dia orang kena escape Dia orang kena escape itu dia Kena lari balik tak boleh buat apa. Bawa mereka balik. Uh, lain macam siap Siko sekarang. Gila lah. The secret training. So itulah dia. Season 3 episode 3. Episode 3. Memang gempak gila kita tengok. Betapa kuatnya Singko sekarang ni. Ha, dia, dia dapat boleh kata hampir keseluruhan kuasa Uno. Boleh kontrol mikroba yang dalam badan tu And then dia dapat kuasa nombor 8 tu Memang kali ni dia scary lah Dia tak macam season-season sebelum ni Okay uh, Dan Ali dia ambil upgrade Body magnetic yang very nice Aku rasa banyak potensi yang dia boleh buat macam tu Tapi aku rasa ada something lah Tentang armor tu kan Mungkin armor tu bukan biasa-biasa kan Mesti special kan Tapi tak apalah Kita akan jumpa lagi dalam episod akan datang Kalau korang suka Dengan aku punya reaction macam biasa Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk subscribe juga Kita jumpa lagi Assalamualaikum dan Bye-bye